Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa وعلى آله وأصحابه المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد حضرات المخترمين والمكرمين para alim, para ulama, para satid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Solihin selaku imam masjid Baitul Solihin ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Mukhtar ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula takzimi dumateng sedaya para rama kiai para bapak kiai wonten ing tlatah Domasan Medono ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngirang ira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunjing ingkang kula cadhong barokah ilmunipun Wabilahos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Kaliwiro. Wabila khos dematang panjenenganipun Bapak Dudi Wardoyo selaku camat Kecamatan Kaliwiro beserta rombongan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyaken. Wabilah khos panjenenganipun Bapak dan Ramil dari Koramil Kecamatan Kaliwiro beserta anggota toya mewakili ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Kaliwiro atau yang mewakili beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa, Desa Medono wabilahos dumateng panjenenganipun Bapak Eko Wijianto selaku Kepala Desa Medono beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, mugi-mugi Pak Lurah berkaipun pangkat datosakan maslahat lantan sambeto manfaat. Amin Allahumma. Wabilah khos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar jamaah Masjid Baitul Solihin. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge keluarga besar panitia Masjid Baitul Solihin mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tanpa semangat karena kelambi seragamnya ranyar. <laughs> Mudah-mudahan sedoyo rencang panitia, rencang donatur, rencang agnia, keluarga besar jamiah Masjid Baitul Solihin tansah dipun tetapakan imane akan islame ditambahi ihsane amin Allahumma wabila khos demateng tanfidiyah suryah nang nahdlatul ulama ranting bedono wabila khos demateng panjenipun para bapak kiai ugi pimpinan Tan Tanfidia Surya ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil dumateng Ketua Muslimat Ranting Medono, ibunya ingkan Tan Sakolo hormati nuninjing ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Fatayat Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, ugi dumateng Ikatan remaja remaja Masjid Mosola, wanten ing Telatan Domasan Medono, ugi dumateng pemuda Karang Taruna ingkang panggakan, kula banggaaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Edi Sutoto SE selaku anggota DPRD Kabupaten Wonosobo ingkang tansah kula hormati nunjing kang tansah kula mulyakaken. Wabillahi dumateng sedaya keluarga besar jamaah Masjid Baitul Solihin. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar jamaah Masjid Baitul Solihin dipun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah dipun tetepaken ahli ibadah. Amin Allahumma. Mungkin mboten sepeda mateng jamaah Maulid tim tuturor jamaah solawat saking kali wirong ingkang tansah kula hormati nun injing kang kula mulyakaken mboten sepeda mateng sedaya santriwan santriwati jomblowan jomblowati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan dang cepeto entuk suami sing cokot-cokot dan cepeto rabi sing dudu rondo enggal lulih ganti sing tua-tua muga-muga padha cepet untuk rejeki, Dang enggalo tindak hati Allahumma. Sing sami jumeneng ngadeg muka muka imane sing padha jejeg, sing padha lenggah gelasah, sing padha ali ibadah, dipun paringi sehat wal afiah, dijauhkan dari segala macam bencana dan musibah. Sing lagi sakit muka muga ilang sakite, sing lagi loro moto muka muka ilang Sing lagi wudunan muka muka ilang wudune, sing lagi setruk muga-muga ilang setruke, sing lagi diabetes muga-muga ilang diabetes eh. sing lagi loro weteng muga-muga ilang ilang lorone. Amin Allahumma. Para bapak haji puhaja, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ndawaken Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya menungso niki pada dasarnya makhluk ingkang senenge ngeluh. Diparingi panas ngersula, diparingi udan bae nggih ngersula. Giliran diparingi udan bareng karo panas ngene ngarani jare udan ketek ngilo. Sembarangan banget menungso panas benter Jawah kabeh nikmate Gusti sing kenging toyane Jawah dinten insya Allah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini nganti blobor celake, mudah-mudahan dadi melum blobor kabeh tosane. Amin Allahumma. Ada adab yang kita lakukan ketika musim hujan. Yang pertama, kita tidak boleh mencela hujan alias buatan pareng ngelek-elek udan. Contoh, nembarep mulai ngaji udan. Dasar udan ra pengertian. Niku ndak boleh. Kenapa? Karena ternyata hujan turun, Allah niku ngutus malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail dipun utus kalian Allah nyampe akhir rizki kali menungso. Dados nek kerawan udan kok malah ngelek ngelek udan, berarti tanda ngelek ngelek malaikat ingkang nyampe no rizki. Mula nek kerawan hujan kita dianjurkan untuk berdoa. Salah satu doa ingkang gampil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma soiban nafi'an. Gampil nggih gitu, dongane, Bu? sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Sebelah kanan sing semangat. Allahumma sayyiban nafi'an sebelah kiri ojo keri Allahumma sayyiban nafi'an pak banser sing banter Allahumma soyiban nafian Pak Camat sing semangat Allahumma soyiban nafian lagi ngerogoh-ngerogoh senek jebule monggo diterasakan mawon Pak Camat Pak Lurah, Pak Lurah sing semangat Allahumma soyiban nafian. Pak dan Ramil jangan ketinggalan. Allahumma soyiban nafian. Grup Rebana Kaliwiro. Allahumma soyiban nafian. Ngisor wit kelopok. Allahumma sayyiban nafi'an artinya ya Allah dadosaken jawah dinten menika jawah ingkang beto manfaat amin Allahumma wa nazzala minas sama ima mubarokan Gusti Allah ngedunke udan banyu soko langit niku mubarokan gawa barokah. Gawa ba gawa ba nggawa barokah. Lah kok udan no tanah longsor. Tanah bergerak, banjir bandang. Kan kita perlu introspeksi diri. Sing kudune makin niki ayat Gusti Allah, Bu. Wa nazzala minas sama ima barokan. Niki wis jan cetha ngendikane Gusti Allah bahwa udang diturunkan dari langit ke bumi kuwi nggawa barokah. Lah kok ternyata marekno banjir niki kita perlu metani awak dewe-dewe. Berarti zoharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aitinas. Nek ono kerusakan teng darat, kerusakan teng laut, boten kejaba liya iku mergo polae menungso. Mula dinten menika ken derek nderek ngaos ken ngaji sepindah. ne tanah bergerak onten inggene medono sepindah menika ujian. Orang yang diuji adalah orang yang beriman. Nek wong sing ahli maksiat kok diparingi cobaan ikwarane musibah, Bu. Bahkan ahli maksiat namanya azab. Sekedap niki alhamdulillah namanya barokah. J matur sembah suwun. Kiai cilik mon dipari wedang. Padahal cilik. <laughs> Tapi dipari wedang namanya barokah. Alhamdulillah niki mejane sampai kabotan. Jebule Kyai Medono niku mboten nonton sing kagungan meja rada gedhe ngaten niku. Ya nggak apa-apa, ini namanya kondisional kondisional menyesuaikan sing ceramah cilik yo ya mejane cilik mosok ne cilik mejane gede kan namanya mangas <laughs> Sallallahu ala Nabi Muhammad Mula jujur kemawon kula dugi mriki gasik Bu jam setunggal langkung telulas menit Kenapa gasik? Wau pagi kula teng kemiri Kemiriombo. saking kemiri ombo nyamatan kula pindah meriki saking meriki mangke dalu kula teng kabupaten batang wetan pekalongan terus kula duki meriki kasih sepindah kula niati silaturahmi kaping kalipun kula dondon sholat teng meriki kaping tiga ini pun plus nenggo pak camat rawuh nenggo pak bupati rawuh kula mangke niki ngaji ngaji kali punyai manten, ugi kula ngaji kali makin niki romo kiai. Bili ternyata kok zaman saat niki musim niku mboten saged diprediksi. Niki diwastani nala musim. Leres ya cara cilacap nyala musim. Nek nyala niku diwastani nyalaih. Anjir niki sing rawuh tesih. di dalam mobil apakah Pak DPR, apakah Pak Bupati. Nah, Pak Bupati biasanya pakai patwal. Tapi teng daerah gunung patwal yoro doangel. Biasanya nih patwal khusus niku biasanya pakai polisi militer. Nganggene sedan. Sedan melebet teng medono koyone yoro rada angel. sugeng rawuh, sugeng rawuh. Ahlan wasalan bi khuturikum. Oh nggih, makan mangke niki dalam sepat nge, onje. Bapak Edi Sutoto. Leres? Bapak Edi Sutoto SE selaku anggota DPRD Kabupaten Wonosobo alhamdulillah. sukarawu alan wasalan bi Pak DPR yang kumisnya jelantir kaya tambang dadung sapi sugeng rawuh <laughs> Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatu Tepuk tangan dulu buat Bapak Bupati Kabupaten Wonosobo. Dalam nyumangga akan Pak Bupati Lungguh Sak Petawis, Sak Mangkit Teng Pertangan Dalam Ngaos, kami suun dengan segala hormat Pak Bupati Kreso Sak Mangke memberikan pidato sambutan. Jujur kemawon, bukan hanya saya yang diharapkan datangnya, tapi Pak Bupati sangat-sangat dipuntunggu rawuhnya wonten warga masyarakat Medono leres tepuk tangan sepina male kangge panitianya sampun mampu ngrawuhaken Bapak Bupati. Sampai-sampai kala wau ibunya Imanten ngendikaaken Niki ngawali yang pertama mumpuni biasa ngaos teng Kaliwiro tapi teng Medono nembe sepindah niki. Leres nggih. Kaping kalihipun sinoso yo ngapunten dalem niki wong Cilacap. Tapi sering dugi kula tenggene kali Kaliwiro luwih sering kula ketimbang Bupati Wonosobo nek. <laughs> Ngapunten nggih Pak Bupati. Amargi sepindah sinoso panjang kagungan jabatan pastilah kula kalah pangkate kali panjenengan. Tapi dinten menika jamal rawuh kata ngeten nun sewu Pak Bupati kalah tenarnya dengan saya. <laughs> Ngapunten Pak Bupati. Semoga <laughs> lungguh rumin, Mbak pilih tesi Roto. uh, eh, Oyo oyoken Mergo merkine Wonosobo yang alhamdulillah. Oh termasuk kali wironiku mergine pun rodo lumayan. oke Mohon izin, mohon lapor Pak Bupati. Wonosobo yang persis perbatasan kali Kebumen ya Allah dalane boso. Dalane bos, dalane bos, tapi tenang, dalan Wonosobo kali Cilacap podo baik. Podo bosoke maksudnya Pak. Begini, begini. Masyarakat boleh kritis tapi yang logis. Napa niku kritis logis, Anda boleh ngeritik pemerintah. Itu hak Anda sebagai masyarakat. Tapi ketika Anda ngeritik kritikannya yang membangun dan kritikan yang kasih solusi. Pertama, Anda boleh ngeritik tanglet kali Pak Lurah boleh, Pak DPR boleh, Pak Bupati nggih monggo, tapi jenengan tanglete kanti sopan. Contoh, gerimis mele, Jadi jujur kemawon, Wow, Jawa ageng Pak eh, Bupati wonten mriki. Tapi alhamdulillah kula sakjane gadah kemampuan sakit mendek udan. Guyonen jenengan ki aja ngece, Bu. Aku ki ngomong tenanan. Kula niki alhamdulillah panci gadah kemampuan sakit ngendek udan. Cuma rapenak karo Gusti Allah. Sombong temen. Jawa mboten Jawa kan kersane Gusti. Manusianya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Pramilo ngeritik boleh kali pemerintah, tapi kritikan yang membangun. Contoh, Pak Lurah, Pak Bupati, Meniko mergi tenggene Medono, ini dalam desa, jalan kecamatan, dalam provinsi, dalam kabupaten, dalam nasional, apa dalam bayi? Umpam. Loh niki kok ada tanah longsor ataupun jalannya bosok. Yang pertama, apakah karena memang tanahnya, struktur tanahnya yang bergerak sehingga datos rusak kemawon? Yang kedua apa karena cuaca? Yang ketiga apa karena masyarakatnya yang kurang menjaga? Berikutnya apakah kurang drainase dan lain sebagainya? Boleh Anda ngeritik tapi kritikan yang membangun. Pramilo, saat mangke fa insya Allah Bapak Bupati dengan sangat berbahagia dari Mangayu Bagyo insya Allah badai memberikan pidato sambutan. Kinten-kinten saat niki nopo mangke? Mangke napa saniki? Sekedap kita berbuat perjanjian dulu. Kulo niki kan panitia ngundang, kulo nunggu sampai berapa tahun? Dalam dua tahun. Panitia ngundang kulo nunggu sampai dua tahun. Lah niki mumpung kulo duki meriki, kira-kira rampung selesai cekapan ngaos jam pinten? <laughs> Dangu-dangu jawabannya podo sapi naik dewi. Kulo tanglet saya itu tenanan. Cekapan selesai pengawasan jam binten? Jam gansal sonten? Ya Allah. Lo minggah setengah tiga. Mandapnya jam gansal. Berarti ngaji ini rong jam setengah. Kuih ngundang apa ngontrak? Jih. Pak Bupati, ini sudah kesepakatan masyarakat Medono dan sekitarnya bahwa pengajian hari ini pengajiannya selesai jam 5 sore. Tak tagih mengko sampean jenengan kula. Karena ngajinya sampai jam 5 sore, berarti kan waktunya panjang. Maka mari kita sambut pidato sambutan dari Bupati Kabupaten Wonosobo panjenenganipun Bapak Kiai Haji Afif Nur Hidayat SAG. Sallu ala Nabi Muhammad. Jazakumullahu asanal jaza Pak Bupati Kabupaten Wonosobo. Engkang sampun kerso mengayu paring pidato sambutan wonten ing telatah medono meniko. Masya Allah. Pak Bupati sambutan ki rasa rasane kaya midangetaken penghulu. Soale bareng kula waos menika Bapak Haji Afif Nur Hidayat SAG. Pantes kados midhangetaken penghulu sawek ngendikan rasa-rasane kok jodoh saya semakin dekat kados nih Mangke niki dengan beliau ngendikan fa insyaallah mulai awal Januari 2023 mudah-mudahan hajat Pak Bupati damel mergi alus saka kecamatan pundi mangke niki. Kali Wadas lintang sakit terrealisasi tepuk tangan sepina mali. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pak saestu tan tansah dipun dadosaken pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang amanah, dijauhkan dari sifat dolim, dipun dadosaken pemimpin ingkang makmurakan Kabupaten Wonosobo. Amin Allahumma. Amin Allahumma biasane kula mireng sambutan bupati niku rata-rata janji dan janji. Tapi hari ini kula nembe mirengaken sambutan seorang bupati niku isine donga terus. Malah saya nih Pak. Sepindah bupati niku pidato sambutan memang harus damel adem kali masyarakat. Amar amargi dungone seorang pemimpin yang adil niku tidak tertolak wonten ing ngarsanipun Gusti Allah matur sembahsun Pak Bupati tapi non sewu Pak Bupati kadosipun ora dikesupen kali anak buah Pak Camat gedene semonten boten disebut Pak Yeah. <laughs> Saking teliti nih kula. Ternyata Pak Bupati Kesupen mau buatan nyebut kali Pak Camat Kaliwiro. Bisone menika Pak Bupati buatan nyebat Pak Camat Kaliwiro. Sinoso piyayine ageng tapi ketutup agengnya cintane Pak Bupati kali mumpuni. Dan saya Pak Bupati. jujur malah deg-degan rada gemeter kula mau Pak Bupati ngendikan badhe nderekaken masyarakat Medono derek pengawasan sareng kali warga masyarakat Medono sampai purnane ngacara sampai jam pinten Pak Bu jam gangsal sonten Masya Allah kalau minggah setengah tiga mandape jam gangsal sonten berarti ngajinnya rong jam setengah Niku njenengan ngundang apa ngontrak? Jeng jeng jeng jeng jeng Lanjur tak dalem tang leturmi nun sewu Pak Bupati. Wonten Wonosobo, adakah kiai ceramah sampai dua jam setengah wonten apa mboten Pak Bupati? Aku takon Pak Bupati. Rasa melu campur melok mbayari ora. Eh, tapi melurunan. urunan. Kesupen kula. Dados niki judule kula Kiai Urunan. Ya Allah, muga-muga ya sing barokah. Nun saya Pak Bupati, onten Kiai teng Wonosobo ceramah 2 jam setengah wonten. Wonten. Sinten? Nyong. Oh, dados kula teng Medono niki sekalian kelinci percobaan. Allah karim mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tak tasambat manfaat masalah ugi barokah Allahumma Allahumma secerdas apapun Pak Bupatinya sehebat apapun ketua panitia pengajian hari ini Pak Bupati, Pak Camat, Pak DPR, Pak Kepala Desa ibarat lidi lidi niku bahasa Indonesia Ngapunten, cara medono lidi niku napa? si, si, si. Jur ngaji ini podo sekarepe PDW. Ulangi-ulangi, wonten sing ngendikan sapu, wonten sing ngendikan sada, wonten sing ngendikan biting. Biting. Sebentar, sebentar atafakaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat niku luwih becik ketimbang salat sunnah sewu rakaat. Ngapunten. Lidi niku adalah daun kelapa alias belarak ingkang dibucal godonge. jur dia berdiri sendiri lenjeran. Nek biting koyok kayane radi kurang tepat. nek tenggenan kula Cilacap ada biting ada giting nek tenggenan kula Cilacap giting ngangge rin ngangge ge giting niku sadak lenjeran ingkang dipotong-potong pendek-pendek diruncingi ujunge kangge mincuk tumtuman nagasari dan lain sebagainya niku cara cilacap giting pakai g tapi kalau biting pakai ba, pakai b, biting adalah masa sing biasa nyoblos ketika pemilu. Contoh, iku pakai Haji Afif rikolo nyalon bupati entuk biting piro. Ngeten, niku nek tanggenan kulo lho Bu. Ning sak niki kulo mboten badai padu kali sampean. sing kula tangletaken sanes giting sanes biting tapi lidi cara medana diwastani napa Pak Lurah Nah sat leres ngucape sada jenengan dulure kula jenengan cilacap niku ora ana sing mangan sega Mangani sega cilacap gawe omah ora ana sing nganggo botol ngagane bata. Masak mboten ngangge lenga. Ngagane lenga. Wong damel wedang kopi mawon mboten ngangge gula. Ngangge gula. Dadi nek cara cilacap kentang, cara wonoso wetan kentong. Dadi nek cara cilacap kontal, cara wonoso apa? <laughs> Hampir kebablas ya Allah. sada. Sada lidi walaupun akas walaupun kandel tapi kok namung sak lenjer jangankan geneplok laler. Nggih mawon boten dados mung wak wik wak Mung wak tok, Bu. Semanten ugi Pak Bupati. Beliau baru satu tahun lebih pun mimpin wonten ing Wonosobo secerdas apapun punya program memajukan Wonosobo. Tapi kok kalau hanya seorang diri tanpa didukung oleh masyarakatnya, ya nggak mungkin so neplok laler, ya mung wakwik wakwik. Tapi kalau sadar, lidi pirang-pirang sadar jur dikumpulake dijiret dados setunggal monine dudu sada meleh monine dados sap dados sap menawi sadam pun dados sapu jangankan neplok laler jalan sedawan dawan kali wiro bakalan rampung bersih diberesakan kali sapu ada tepuk tangan dulu dong buat programnya Pak Bupati semantenuki pengajian hari ini sepinter apapun ketua panitianya nek mboten didukung oleh jamaah masjid Baitus Solihin sekedap masjidnya sebelah pundi Oh sebelah mriko ya Allah Ibu tak tangleti masjidnya sebelah pundi tangannya iso wegah ngacung Gue ngaji koyo karo tanggane dewe. Sebelah pun di masjid ibu. Oh sebelah mereka. Ya Allah. Sehebat apapun donaturnya, Nek buatan didukung kali warga nggak mungkin pengajian sesukses ini bayangkan panggung semegah ini ngotot poteng mereka, napa buatan diinjeng kami tahu dulu, ditoto nih pak diukur panggunge duit backgrounde duit sound sisteme tarube sound sisteme seneke mumpuni emangnya ke wanita apaan niki serba ngangge semangat oh pak bupati pun ngendikaken warga Medono adalah warga masyarakat ingkang guyub rukun. Salena po ikhris alama yang fauka wasta'in billah wala ta'jis. Dados menungso soki semangat gayuh barang kanti manfaat. Wasta'in billah nek ono masalah jaluk pitulungan kali Gusti. jurkan Kanjeng Nabi titip pesan wala ta'jis. Ojo males wala takjis ojo mbeler ojo sungkanan ojo keset ojo kebluk maka hari ini panitia membuktikan keguyup rukunan warga masyarakat wonten ing ini niki luar biasa. Mudah-mudahan dengan cinta kali Kanjeng Nabi bukan karena badai meriksani mumpuni. Jenang rawuh pun buat namung sekedar badai kerawan Pak Bupati, tapi ternyata saking cintane kali Kanjeng saking cinta nih kali kanjeng Nabi Pramilo, Pak Bupati ngersakaken pilih masyarakat Wonosobo supados kata kata maca solawat mboten namung majlis tak lima won. betul namung tenggiri majelis maulid sing duror kemawon tapi setiap saat ken podo seneng maca solawat Bu yang namanya hidayah petunjuk dituduh niku namung kagungane Gusti. Kanjeng Nabi mawon boten kagungan hidayah. Bukti nyata pamane Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab pamane Kanjeng Nabi tapi diingatkan berulang kali oleh Kanjeng Nabi tetap Abu Lahab Abu Jahal tetap dadi wong brutal. Boten purun iman dumateng Gusti Allah, boten purun takwa kali Gusti Allah, malah uripe durhaka durjana sampai maaf bajingan tengik. Maaf, rodo kasar nih. Wis bajingan ketambahan tengik. Saking lawasnya gue dadi kafir sampai expired you know. Kada luar sa guys. Maka ngapunten. Ternyata Abu Lahab sampai teng Al-Qur'an kuis dijanji teng Gusti Allah nek mboten purun tobat mboten purun toat sesuai dengan namanya dia akan terbakar kali api wonten inggil alam barzah sebojo-bojone maka ternyata hari ini sing rawuh dari 100% jamaah wonten medono 85 persennya tiang estri sedanten mantep apa mantep keren apa keren sangar apa sangar tapi ada teng alam dunia niki seorang perempuan yang amat sangat bejo sak ngalam jagat raya sinten niku Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pun Kanjeng beliau sak derenge dipun khidbah oleh Kanjeng Nabi statusnya janda dua kali guys tapi janda bukan sembarang janda beliau adalah janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Pertama, beliau adalah dari keluarga terpandang, keluarga terhormat. Yang kedua, diwastani janda terhormat karena beliau janda sugih, tajir melintir, pinter golek duit. Yang ketiga, disebut janda terhormat karena mampu menjaga marwahnya sebagai seorang single parent. Yang keempat, diwastani janda terhormat karena janda laris kata sing ngantri. Brondong-brondong, joko-joko, duda-duda keren ngantri. Pingin menghitbah ngelamar Sayyidah Khadijah. Yang kelima, diwastani janda terhormat karena beliau menghiasi dirinya dengan ilmu merkuake singantri sing antri kuatir dados fitnah maka Sayyidah Khadijah khotam bolak-balik kitab Taurat lan Injil randa terhormat dan yang keenam disebut janda terhormat karena janda ditinggal sedo mati ya pitik mati janda ditinggal sed ngapunten ngapunten palura palura Pak mriki medono uh, eh, wonten rondo apa mboten <laughs> nambe ana iki satu daerah ditangleti ana rondo napa mboten jawabane bangga kuata tapi sebentar dulu Janda terhormat itu janda yang ditinggal sedo. Kalau di sini banyak rondo, tapi maaf, rondo cerai rondo pegatan. Maaf, nggak ada urusan ya sorry hello. Oke, okay. sebab ngeten. Tenggene hadis riwayat Abu Dawud bahwa kelak tenggene akhirat ingkang berhak manusia membuka lawangi suargo. hanya kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibuka lawangi suargo, nembe melompong siti, tiba-tiba ada yang blodos. What is amblodos? Blodos is a nyerobot. What is a nyerobot? Nyerobot is a nyeruntul. Kaya mobil patwale Pak Bupati Wonosobo. Oke. nyeruntul mamon. Sing lintune masyarakat biasa sipil yo minggir. Mbak Bupati ada urusan. Ibu berkait piyayi kagungan ilmu, kagungan pangkat, diparingi derajat kali Gusti Allah. Nitih mobil mau yo sing ning ngarep dhewe. platnya saja merah. Tapi maaf ya Pak Bupati, jenengan yo ngapunten. E, iso nganggo ra iso adol. <laughs> Nggih Pak Bupati dadi rapena aku. Tapi satu, saya melihat kesederhanaan dari Pak Bupati Kabupaten Wonosobo. sederhana nih nopo. Mobilnya saja masih Fortuner TRD yang lama. Bukan yang <laughs> bukan yang GR. Berarti beliau ngirit APBD. Tepuk tangan dulu dong. apal mata iki mata lang kula. <laughs> Berarti beliau ngirit APBD, mboten boros-borosan, mboten awur-awuran, Tumeh kagungan jabatan jur sepenake dhewe apa-apa jalu anyar. Ndak, Beliau punya prinsip sing penting ditumpai pena, jur bisa mengantarkan selamat do kita ngiri lokasi pengajian bahkan lokasi-lokasi ingkang betul-betul harus dituju oleh beliau luar biasa sambil mulai tepuk tangan dulu buat Pak Bupati Kabupaten Wonosobo. Nek ngene aku mlaku hadir. Sesuk ora diundang meneh ning Wonosobo mergo napa terlalu teliti matane kula Sale mangkene iki dikira ngagem patwal nggih mboten ngagem patwal hanya piambaan kemawon luar biasa niki saya paham belum ngirit APBD ketimbang kangge awur-awuran sing mboten genah napa maling nggo sombong ataupun nggih style kan saniki pejabat niku dari segi berpakaian saja harus betul-betul sederhana ya maaf nggih gajinya Pak Bupati kalau dibandingkan amplop mumpuni sepanggung yo adoh. Jauh lebih mahal amplop saya. Bukan percaya tanglet non kali Pak Bupati. Tapi sebentar, walaupun beliau gajinya lebih kecil ketimbang bisa roh saya satu panggung, tapi kan tunjangan <laughs> ah, Pak Bupati. Maka maaf, ngapun, ngapunten nggih Pak Bupati. Aman-aman nggih. <laughs> Lanjut sampai jam 5 nggih Pak Bupati. Begini, begini. Terkadang saya apresiasi sama panitianya malah. Pundi ketua panitia nih non sewu. Eh, pokoknya sing abang-abang koyok tengu lah ngono. Anda ki panitia nih Pak Bupati. Panitia dari Masjid Baitul Solihin tidak aji mumpungan. Terkadang ada panitia yang memang non sewu danane pun cukup tapi dumeh bupati rawuh dados damel ujuk-ujuk sodakoh dadakan. Karena ada panitia yang bilang begini, loh mumpung bupati rawuh kok jalu ibae. Kadang ada yang panitia yang sampai terucap seperti itu. Maaf maaf maaf maaf niki. Sodako niku saya napa saya Sae napa sae? Tapi utamakan adab Bapak Ibu. Saya pernah satu kali eh, dikirang cocok kali satu acara yang teng lokasi pengajian itu sampai MC-nya ngucap begini, uh, bupati ini rawuh datang. Wis saya kira sodako bangun pondok, piro duite?" Yo ya, maaf, maaf namanya pejabat itu kadang, buatan kadang, mesti protokoler. Beliaunya belum rawuh, biasanya kuanim pun rawuh. Niku ngaten. Maka terkadang maaf, maaf, ada seorang pejabat yang berpikirnya sodakwanya sudah datang maka tidak bawa dompet ketika di pengajian. lalu tiba-tiba dipalak sedemikian rupa maka berarti sama saja melucuti dan menelanjangi para umarok. Ngata niku. Dados nun sewu sangat saya apresiasi hari ini. Tadi saya tanya sama panitia, adakah titipan pesen ketika kula pas lagi ngaji, Pak Lurah dan panitia ngendikan orang mumpuni, sing penting Maulid Nabi. Niku saja tujuannya. Luar biasa. Tepuk tangan sepina malih buat panitianya. <laughs> Ngone keprok panitia rodo abot. Jebule pancen arep narik sodakuan koyo kayane. <laughs> Mboten, mboten. Ah, mboten, terima kasih. <laughs> Berarti masjid ha, Haji Baitul Solehin menika sampun cekap nih, kantun memakmurkan masjid Baitul Solehin. Insya, insya, insya Allah. Kembali malih. Makin ini, makin ini lagi bahasa apa ya? Oh, rondo. Ternyata kanjeng Nabi ndawaken Tenggene hadis riwayat Abu Dawud ketika jenabi buka lawangi suargo nembim buka sekedik tiba-tiba ada yang nyeruntul. Ngapunten Mbah Yai, ya, nyeruntul cara mereka napa nggih? Merobol. Merobos. Merobos. Mbah Kiai ngendika merobos. Subhanallah. Rasa-rasane seneng tenang ya Allah. Aku diparingi nikmati iso kepanggih karo Bupati Wonosobo. Karo jamaah masyarakat Medono. Sacamat-camate ada ramil salurai kabeh aku. Padahal aku mangkate mau rada keri. Di mangkate keri nganggo katok kangel banget tinggo. Jebule nganggo katok kangel tinggo. Anu bolongan siji nggo sikil loro. pantesan keserimpung serimpung baik dan nganggo katok malah kaya rok sepan eh anu jebule salam lebu bolongan wa amir nu'amirhu nunakisu fil khalqi barang siapa dipanjangkan umurnya maka dikurangi nikmatnya mula dinten menikot diajak sinosot jawah nggih Bu nggih sing payung payungnya dikarke mawon sisami kejawan teng pinggir mau Pak Bupati dengan tidak mengurai rasa hormat kami saya itu kau sampun dipersilakan lunggu wonten ngajeng kula wonten pun Pak Bupati buatan menapa saya itu monggo nggih anu tiker klosone dikelar mon mboten napa mau Pak Bupati nggih sampun nyampeaken dalam nerasaken pun beliau hanya Bupati Wonosobo yang membolehkan jenengan bokongi Pak Bupati Masya Allah <laughs> handap asor tawaduknya luar biasa nikilah bupati kabupaten Wonosobo monggo monggo bu saya itu sing sami kejawan Napa maning kan beto putra lit monggo kali maca sholawat rumin kersane panjenengan manggen kanti sakeco pinarak kanti sakeco Sepatus pangasan meniko sampai dumugi akhiring puna boten wonten alangan satunggalipun menapa min Allahumma sallu ala nabi Muhammad ya rasul Pokoknya jenengan, nah kursi di nungguin. sinatan selama kolong bian ashadur roh ulang ulang piyayi bian di ashadur roh dongane nyambung kali gusti Allah merebut piyayi bian di alipirakat bentur tamane mula wong bian nek niteni mongso ki tepat ngapunten Pak Yai ngapunten Bapak Ibu saniki kan mangsani sholat lo diprediksi Terus sekali siku dunia orang udah kok mau banget ini. Masa langsung siku dunia lain pun udah malah orang udah. Iki diwastani cara cilacap nyala mangsa, nyalai waktu. si orang kudune, lho kok ternyata memang nek Gusti Allah ngadiraken apa sing ora terjadi. Kulit wong biyen titen, titen iki mergo direwangi tirakat, direwangi contoh kecil biar dukun bayi boten direwangi dokter boten direwangi bidan orang nganggo alat canggih merewangi persalinan babaran itu ora ono wong babaran operasi sesar di gak leres betul ini sing dimaksud wong biyen karena gentur tamane Asyhaduruh ruh dongane nyambung kali Gusti Allah wong biyen dukun bariki ya Allah iki besar Sartina babaran ngedene rada angel tulung ya Allah diparingi lantaran diparingi wasilah Bone babaran kanthi lancar kansar Al-Fatihah Ucape mawon Al-Fatihah sangat qiyamul lail maka mobil sekali ngucap doa pelaku mitos pret ini adalah ungkapan sing sering kanggo bantai omongane wong tua ini bocah jalan sendiri padahal waya maghrib di sana kita tidak boleh bepergian dan Nabi kan dawakan maghrib adalah pergantian hari dari petang ke malam setan jin iblis menurut kajian Nabi setan kima tunai pas waya maghrib kenapa karena jenab dawakan setan paling senang manggon tanpa era gelap, kotor, kosong, nganga, najis, peteng. Mula waya maghrib bocah cilik kok turu, maka bayi kon digugah jur dipang. Dipang. Dipangku. Nama wong sare secara psikis, wong turu jebule setengah sadar. Nyawane hilang separo, pikirane mama. Nah khawatir wayah maghrib kok sare Maka setan gampang masuk ke pikiran anak Itu ngatain Kulo lawan kon dikancing jendela kon ditutup ono gelas kon buka kon ditutup kaya maghrib sampai mangkok glepak yang dikuretno Soalnya kok khawatir gue manggon setan karena metune pas wayah maghrib ning cak sama sedikit dari mangono jawabane carene mit alias Wong bien mari Jepang gak wedi, anak gentur mangane. Mangan longan turu longan mangane dilong seneng poso. Urune dilong seneng tiyang mulai mari lomba ora wedi, mari Jepang ora wedi, mari granat ora wedi, mari macan gak wedi, mari bedil-bedil londo gak wedi. Tapi kita ini semua modern meli do malah padha wedi mari muni meli jabon wedi ki kaya sing koni bakul samupune remati mari kita kaji bareng-bareng harusnya fungsi penyakit yang mungkin Kenapa? Wong biyen ki ora ana alat canggih, ora ana obat-obatan. Ning sakniki serba ngangge tunyuk apa-apa ditunyuk. Liwet ditunyuk. Godhog wedang tunyuk. Kepanasan tunyuk. Mesti golek bojo mawon di tunyuk. Aplikasi golek pacar ki modele nih bu model. Mulai wong saniki mergo modern tapi kebablasan. Kita dimanjakan oleh kemajuan zaman sehingga nopo ora metu keringet Mak. Biyen jenengan masak liwat adang tepawon. Wis dunia makan kelari, Bu. Besok lari bukan? Lari lari. Larak garing. Kuwi dua anak si sing telu siji. nyeblok pun dia jenengan Larak niku tes ijo, godhong klapa ijo iki larak. Tapi nek larak wis garing warnane coklat jenenge kari, Waras iki godhong gedang jenengan piye? <laughs> Dalam no, tidak bisa dikatakan larak. Klari niku wis obong. Larat sinis garing warna coklat. Jenengan mendengar pawon niku kudu siap gramane iki larat garing alias lari. Niku wis arep abang arep liwat mon kudu bakar keringet rumiyin. Niku nggih. mulut jangan salahkan wong justru malah sehat-sehat umure dawa-dawa tomane ampu-ampu harusnya si penyakit lombien kenapa mungkin nih gas opo bae doi doyan jambu kelutuk godongnya pucuk pangan godong dondong sini si pucuk itu ada doyan pakai nasi pentil pelem pelem nasi kecil betul tuh lauyak mengamal lombien terus terus dahar jam ora usah dikumbah kerut-kerut nomorin tapi langsung kotak tangan sajane ora higienis ora urusan penyakit nanging nyata wong biyen umure dawa-dawa maca Quran ora ngadem kaca tinggal melaku semerintil mungkin langsing-langsing badane aku ora nyinggung sing Saya yang kecinawan dulu Iya Yang merasa gemuk jangan tersinggung masalah Kita di planet Mars Ketika di bumi Badan kita ternyata bobotnya 100 kilo Maka di planet Mars itu hanya setara 38 kilo Terus laksana itu pernah saja Jangan berdosa merasa berdosa seperti orang gemuk Jangan tidak berdosa Cuma sama planet saja tenang tenang wong lemu artinya kebanyakan pahala sing kering kuru tandane langkah dosane terima kasih saya hanya cerita wong bien biyen ngapun punya, wong bien nganggo tapi besok tapi boten tapi kalau tapi lo kamu cari cari mau nganggi cari nganggi tapi jur bajunya banyak selendangan, is ini luar biasa tunggil eksotis kulitnya cantik kewes kalau gitu kewes kewes kiluwes ngedigone apa bemes nyapi iku biyen mergo apa wong digentur tapane ali tirakate zaman kita ini zaman modern buktinya apa medono subur masyarakatnya makmur iso tanam iso tandur anggur pala wijan nandur sayur mayur nandur kaku kapas iso gawe kasur nandur kacang ijo iso gawe kubur nandur mbako sing apik digawe rokok sing ono digawe susur sing anggur watu putih iso dadi takur kowe doe sayu ayu anggur bedak anggur kubur Wong menungso medono kudu gede syukur, aja dadi menungso kubur, dene dunya akhirat iso makmur. Zaman bakatku podo cebrik agar bengi peteng beda jalaran bermono lampu listrik biane sentir cilik terik terik hiburan yang suara jangkrik karo kicik anak erolas podo pati kringin wetenge meli podo pati kliki mangane aris gedang putih apel tangga kesoten mendelik mendelik kiamatnya. Keluar, keluar, keluar. Kita, tiang sepuh, wis hamil lairakan putra, bapak nyambut gawe nusan sepalik. Maka doa seorang bapak itu keramat, keramat itu karomah. Doa seorang bapak kan putra itu keramat karomah dan doa seorang ibu itu mustajabah karena lairakan putra tapi kok tiang seku ngomongnya anak sampai anak niku bantah omongnya wong tua mah mungkin kita tiang seku kurang tiranat kurang tira kurang tiranat sholat kita sama sholatnya orang dulu sama puasanya kita sama puasanya orang dulu sama mungkin tentang tirakat contoh begini tongkatnya Nabi Musa alaihissalam oleh Nabi Musa kanjeng gebuk segorok segera terbelah jadi dua karena poti rakatnya Nabi Musa di atas rata-rata manusia pada umumnya tapi walaupun sama-sama tongkatnya tapi tongkatnya Nabi Musa dicepeng mumpuni gom gebuk sekolah jangan kan gebuk sekolah dia mentungi ulo kira mati-mati Selain apa? Benten tertirah kabeh Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud gak pasah karena apa tirakatnya di atas rata-rata manusia pada umumnya tapi nek numpuni sing dibakar mateng bu mateng soalnya better tertirakatnya sama halnya begini dulu putrane Mbak Yai ataupun mama kalau saya uh, eh, sampai putrane Mbak Yai putrane jenengan putrane jenengan <laughs> putrane jenengan sekolah sarang kali Pak Bupati Pak Haji Ati tapi ternyata mondoknya sama sekolahnya sama si dados bupati kok Pak Haji Adi mungkin benten teng pirang kadek benten teng pirang teng pirang kabeh mau jangankan kita menunggu kanjeng Nabi mau kepingin kagungan putra jenabi tirakat kosok kelan dosa pinten sekelas kanjeng Nabi kekasih gusnya lo titelnya maksum bersih dari dosa ketika kepingin kakuan putra saya kanji nabi posok patang puluh sampai-sampai pisah ranjang sementara kali garwan yang ini saya tak pecah dan ternyata ketika kosok kawan dosa dina Allah mutus malaikat Jibril sebatas mundur daharan dari suarga untuk menumbuhkan kuasa dengan jinati sekelas kanji Nabi mawon kesotirakan kepingin kagungan putra berarti hari ini kita peringatan oleh Nabi jenengan jawab jalan tadi ikhlas tadi tirakat oke enak turun yang ngomong bu yang ini dong enak nonton TV ini dalam bu enak jenengan dolan HP itu dalam Lalu jenengan jawab jalan kan lagi Berarti kan yang jenengan di atas rata-rata manusia sifat dari oke Mungkin yang harusnya anda lagi yang berkarir Maki sarian teng dalam, maki masaknya, pakai menu, buka puasa di Senin. Nah, ternyata jalan jangan Tak memiliki terus kebes baju jenengan. Orang kedua selit plus ngatip sekalian. Kira-kira kan tidak di atas rata-rata. Jenengan kali Pak Bupati bisa jadi dia jadi mulu jenengan. Amin. Ini jenengan cuma Pak Bupati luhur. Kok dua kali Akhirnya kita bupati saya sangat meneklis Dewono Sabun Lani ngakunan botana botana orang mulut botku saru kenapa ngakunan ya bupati Lekon mati beku sesali jimenang dan boleh jimenang mereka berputus asa Jimenang semangat Bupati nunggu jimenang jimenang kekuatan sanggupnya satu waktu waktu manukan sangat abadi Kalau dalam misi wangkan kemiri ombo ya saking kemiri ombo ya dalam tidak memiliki saking memiliki dalam pindah wangkan menyelekan teman, dengan teman bakal koneksi kau menersis kalau jujur mau bingung badai lewat bandar negara Karangkobar Ndur Kali Bening maka badai lewat Wonosobo Dienggur batur aku aja muter lewat lewi sama-sama jauhnya jadi aku kan Pak Bupati saya sampai hari ini belum pernah lagi karena saya masih punya cita-cita ingin tumbas helikopter tumbas heli, Kue naik naus tenggene wono itu langsung iso landing payone karo pengajian. Nyuwun nggo manggon. syukuri alhamdulillah wasilah saking masyarakat sedaya dalam dipun karya amanah. Pramila jujur kemawon lokasi menikau wau sampai koordinasi dengan sama kaluan dan media mereka menyesuaikan waktu rawuhnya pak bupati ya saya sekolah kembali. Kalau sampai jam setengah tiga beliau belum rambut maka tetap saya akan naik ke lokasi. Nah, sebenarnya kalau mau jadwal naik jam dua, supaya ngaji jam dua, nggak jam sekarang kan ngajinya dua jam Anda tidak rugi. Saya larang-larang, jangan saya rugi. Oke, tapi kalau datangnya di sini kan nggak telat. Ini kan bu bupati jenengan mas bupati itu ya. rasa hormat kami dan hati kami masyarakat Kalimantan Umarok wonten ing tlatah Wonosobo mereka itu karena semua nanti mana ingatan rasa kulon jenengan bu ini sejarah loh harus dicatat dalam ingatan dan histori bahwa kita udah nudanan bareng sama Pak Bupati mantep kok mantep tepuk tangan dulu dong buat ini orang luar biasa jarang-jarang biasanya ternyata sekarang protokol yang Pak Bupati habis sambutan itu langsung mundur mau kemana sih karena buatan sini lama dilirik-lirik yes dikenan saya Siap, terima kasih saya sudah disambut secara manusiawi. Iya. Kesenasi lagu ya, bagi lo iya, makan kaci ini tadi oke belas u, sampai topan. Maksudnya bener dioke ini mau, bupati Mati habis sambungan langsung kelepak 12 tiga. Lo saya dan kami mau, pasti bupati Mati yo, tanggung jawabnya kakak. Bahwa ini sejarah loh harus betul-betul diingat dan disyukuri setelah beliau orang nomor satu di Kabupaten Wonosobo terselunggu sarang dari warga masyarakat Madonna itu tangan saya dari Kabupaten Kabupaten Wonosobo apa sangat sih pada kalau sampai apa Tapi mulai saya itu Ini terkait waktu oh karena pindah waktu kecil sampai mungkin dua jam lebih perjalanan karena aku bikin mau tetap sama-sama jauhnya kami pun bagi libur yang terpenting mau Pak Bupati titik mendikan bahwa jenengan rawu memiliki jangan hanya euforianya saja jangan hanya seremonial mulai tapi yang mulu jangan tapi meningkatkan kualitas tidak berkilat meningkatkan kualitas suara dengan sedoyo tidak hanya tulisan tapi dalam kelakuan implementasi kehidupan sehari-hari maka mudah-mudahan sedoyo warga masyarakat menerima hadir wonten menika majelis imani tetetakan imane kita islame dikatakan ihsane mari sehat panjang umur bisa dimanfaati kabarungan dikali goreng sore-sore mah lagi nanggung ibadah lagi kakang jannah kami Yusuf Sakat Husnul Khatimah Amin Allahumma Amin Allahumma kula ngomong tetap doane kula dereng makbul Saestu samangke kula suwun para kiai para sesepuh masyayikh kita kita derek mengayu derek mengayu bagi doa Ibu mereka nambahi siapa doa oleh supaya warga masyarakat Negoro. Bapak semesta menaiki sana, Bapak Kiai, saudara kami yang itu akan saudara mereka. Yang pertama, waktu pagi Bapak Jahir, terima kasih. Masyarakat berlangsung waktunya Lata Gomasan, Bapak Negoro. Kami sangat-sangat merasa berbangga dan merasa terhormat. Yang kedua, PPR, terima kasih Pak Tono, Kabupaten Langsung dan WSI Kabupaten bersama dengan Pak Pemimpinan. mantep banget Pak. Urusan Dewa Barangan. Nah, bapak penting jangan bobokkan seperti ini. Bobokkan ini dibobok kayak makan Terima kasih Mas Camat Saudara Kecamatan Kalimantan Kota Memenuhi materi sebuah dengan kami. terima kasih telah memberikan izin penguasa dan menyiapkan segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Haji Baitul Solihin. Terima kasih matur sebasun. Ditamukan sama kita ritual dan untuk kaki hidup segitu kau yang kau yang Jogja di Panewakan Majelis. Kaki terima kasih atas perhatian atas kekurangan. warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kalian promosi semoga. ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. minna minkum. Provinsi saking Kecamatan Proya Kabupaten Cilacap. Pelajaran hari Jawa ingkang Ongko 7 inggih punika doa dan penutup engkang ingkang badhe kaasta panjenenganipun Bapak panjenenganipun sungit Kiai Sumit Raharjo. Ananging sakderengipun Hadi Coro panutup Kaulo selaku pegang hutang saking awal bumi akhir Kaulo mesti ikut kata keterangan lan kegerapan Kaulo iwuna akhirnya mengudah pangapunten sa agama terlibun Dumatang panjenengan istoyo Kaulo pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dumatang pun Bapak Kiai Sumit Bapak Kiai Sumit Raharjo kawula aturi kawula kawula aturi ngakuyung wonten ing pengawasan Gunung Purba sak sekabehipun sumangga. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa Rahman Wa Rahim mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin أعوذ بالله من الشيطان محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا معينين حمدا شاكرين حمدا مجيدا يا ربنا الحمد 啊。